магазин, магазины все закрыты. Yo guys, we just arrived to Prague and we stay one night at this amazing gym in Prague and tomorrow we go to Brno. the city name is Brno. look at this this is place for more for free running this is mr ellis and this is for parkour Я правда всем очень хочу вкусно. Yeah. Ah, no! Yes. Почисти. О. Иди что сюда. Женя пошел пальму учиться. Давай, Женек, все девочки умеют. <laughs> Вот! Только ноги не снимай ран. Yes! Да, иди ты сюда, вареничек обглоданный. Молодец. Yes! <laughs> Ой! yeah, look! Guys have to start from that bar, flyer, and jump into the window. the hardest challenge monkey to yeah, yeah oh no monkey to underbar and free here you have to grab inside the window you can grab on side or from above just on the inside Medina. Kaczka Krczmarowa. Mrs. Lisa. Third place to Bohdan. On the second place, there is Zebe. Zone is the first one. Вот это я понимаю, блядь. Вот так вот надо становиться. Ha <laughs> ha! 어허! 오! <laughs> are back to Barcelona and thank you for watching us. Uh, I hope you enjoyed this video. Like, comment, subscribe and see you next time.